Estamos bajando a la plaza porque hoy empieza, bueno, no empieza el curso, pero hoy es domingo y vamos a llevar a la gente a la academia y hablar un poco y luego mañana empezamos. Entonces vamos a ver a la gente. Debería estar esperándonos en la, la plaza, la mayoría por lo menos. Entonces vamos a ver. Vale, vamos a buscar a la gente. Vamos a buscar a la gente. ¿Dónde va a estar la gente? Veo a Greg. Veo a Greg. El, el único Greg. No, no, no, mucho más, mucho más, amigo. ¡Hombre! Dios, qué bueno verte. Bueno, sí. ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, oh. Un abrazo. Un abrazo, sí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi hijo. ¿Eh? Hola. Robert. Sí, Sí, sí. Encantado, encantado. Cherry, hola Cherry. mucho gusto. Cara. <laughs> No, no, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? A ver, ah, Rebeca. Eh, Dios, ahora te conozco. La Rebeca. Tal. Hola. Hola. ¡Hola! ¡Hola! hola, I know you, but of course I don't. <laughs> but I want to hola, Come hola, Catherine. Hola. ¿Te acuerdas de Steve? Sí. Sí, sí. Sí, viniste de verdad, jope, madre mía. Hola, hola, Terry, encantada. Vas a, Hola. Hola, hola, Hola. Hola, de películas. Ojalá, ojalá. ¿Qué tal? ¿Bien? Me alegro, me alegro. Pasa. Así, en, estamos a la izquierda, Tildia, ¿no? Muy bien, muy bien. Aquí esperando. Hola. María. Hola, María. There's another Maria inside. Sorry, what? Yes, I heard. I saw that. I ah, know. Two Tanis, yeah. two Marias. Two Marias. <laughs> Oh. Ah, <laughs> oh, come on. ¿Qué tal? ¿Qué bueno. Estoy grabando un poco. Hola. ¿Qué Excelente. ¿Eh? Muy bien, Fenomenal. Muchas gracias. Hola. Hola. Aquí estamos con Vince. Hola Vince. Hola Gordon. Eh, ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, un poco cansado. ¿Cansado? ¿Por qué cansado? Porque me gustó mucho el curso y la, noche fue una eh, noche muy larga. Ah, en el bar. Sí, ah. con los españoles. ¿Sí? Sí. ¿Estabas hablando con españoles? Sí, sí. Ah, ya con los nativos que vienen. ¿A qué hora mm, termin terminó todo? Um, a medianoche. Sí. Uh, para tarde. Mí, sí, sí. Muy mal. Mm -hmm. Okay, so let, us just finish off in, in, English. How's the course going? How are you feeling about uh, things? It's going really well actually. I was just saying to the uh, couple of ladies in the class, it's really nice to have someone to explain something like when I was talking about the subjunctive how to explain it uh, rather than just um, reading a book. Uh, anything you're not quite sure of, you just point out mm -hmm. where we're going wrong. Excellent. Or where we, oh, need to go, going, where we need to go right. Where you're going right as yeah. well. Yeah, yeah, absolutely. Good. Excellent. So today's Wednesday. Uh, have you noticed any any kind of change in how you're feeling about what you're doing? Uh, uh, the nerves have they, they gone Yeah, down? the nerves are definitely gone, and um, the people in the class we're speaking in more in Spanish Excellent. More, more comfortable with each other, and um, yeah, it tends to be flowing a lot easier. Mm. Yeah, always on a Wednesday. Wednesday is the day that everything settles down and people have a bit more confidence yeah. and, and, and they start bonding a little bit more. Yeah, that's true. Yeah, makes made some good friends actually. Good. Es verdad eh, que eh, en los cursos ya la gente se hace amigos eh, durante mucho tiempo, ¿eh? amigos para, para siempre. Para la vida. Para la vida, para toda la vida. Pues muy bien, Vince, muchas gracias. De nada. Vale, y luego nos vemos, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Derecho detrás, cambio, cambio, pie izquierdo, derecho detrás, cambio, atención. Cadena. Vamos a Hola. Hola. Aquí estamos con Daniel. Hola Daniel. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Me alegro. Eh, Daniel, ¿qué tal el curso? ¿Cómo estás en el curso? ¿Has notado un cambio en tu español? Sí, sí, ah, sí. Ah, he mejorado durante esta semana. Sí. Ah, mucho. Y tu, tu, nivel de confianza, ¿no? Sí, sí. de ah, sí, antes de este esta semana ah, no he hablado antes. Sí. así que ahora <laughs> tengo mucho práctico. mucha, práctica, ¿no? Sí, sí, sí, sí. qué bien, qué bien. Em, um, let's chat a little bit in English. So, eh, what made you come to this course then? Um, <laughs> well, I googled uh, Spanish immersion courses and I uh, clicked on this one and it looked good. Um, ah, okay. That so, easy then, yeah? Yeah. Yeah, super. Because I mean there's a lot, there's a lot to choose from here yeah, Spain, yeah, yeah. Terms, and yeah. Um, I like the idea of one near Madrid because the people here speak a lot more clearly mm -hmm. than, for example, in Andalusia. That's very true. That's very true. No offense to anyone in Andalusia, but it's true. <laughs> It's true. Super. And how and how are you noticing the change in you? You know, as uh, we're in Wednesday now, and Wednesday's a great day for where everyone settles down and starts. Yeah, I, it, much more kind of relaxed now because you know, as I said at the start, you are kind of meeting everyone, you know, learning everyone's names and all this kind of stuff, and now you're kind of quite comfortable talking to people. Yeah, yeah. Fabulous. Pues muy bien, Daniel, muchas gracias y gracias por venir eh, y pasar tiempo con nosotros. ¿Vale? Sí. lo veo. Nos vamos. Adiós. Adiós. vamos. Una persona, una persona vaga es una persona que... Saludar. Hola. estamos con Val. Hola Val, ¿cómo estás? Muy bien, Gordon. ¿Y tú? Estoy fenomenal, muchas gracias. ¡Me alegre! <laughs> Val, ¿y qué tal tu español, eh, Val? Ah, muy bien, gracias Gordon, muy bien. ¿Y, tu nivel de confianza sube? Ah, sí, es alto. Muy bien, es muy alto. Bien. Muy bien, bien. Eh, Val has not been learning Spanish for very long. How long have you been learning Spanish Val? Dos meses. Dos meses. ¿Cuántas clases has tenido antes del curso? Uh, siete. Siete classes. classes. So Val's only been, oh, she only had seven classes before she came here. Uh, con, uh, con, con Aitoki. Aitoki. Yes. Sí, muy bien. Dos muy profesores. Mm -hmm. Muy bien. So Val's come and she's, she's only had seven lessons, but boy, you're doing so well and you understand such a lot. You understand such a lot, don't you, in the class. So I wanted to, I wanted to talk to Val just to, to let you know that you don't have to be, you know, mm, advanced to come on the courses. You can still get a lot. How, how are you finding your understanding as, as the days are going by? Um, mejora. Mm-hmm. um, estoy me, um, mejorar con escuchar mm-hmm. la... Um, Eh, el profesor, uh las profesoras Ana y Cynthia, eh, entendiendo mucho cada día. Sí. Sí. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Val. Entonces, hoy es miércoles, tenemos dos días más, así que... ¿No? Gracias Val. Hasta luego. Hasta luego.